Eguneroko gezurrekin askatuta haotza purtuta indarrak berrituta Aukera bakarra gelditzen zeguia da Zeuek zorrara ziduzu egure erantzuna Hainbeste iruzuta gero, hainbeste trampa Hainbeste ustelkeri orain da gure txanda Hainbeste larrulatza, hainbeste fatza Azkenean azka eginda hartu nuen arkatza Sistemaren aurka kolerki berritzaileak Beti berberak garen lako galtzaileak Argi dago no idazten dituen hemen kartak bainazki da aldatuko dira gauzak nahikoa da beraz urteak pasata handiagoa daldea aberatza farrezka eta gukateak aberatz madarikatua ikotzen den bitartean pobreak bera jarrera aldatzeko garaia iritzi da egina barmena ez da iritzi bat Aznarketa eta gero baita torekitea horregatik argitugu erantzuna zida agintariei Erantzun nola erantzun hola, erantzun Bere gezurrei, erantzun Kolpeta irainei, erantzun Agintariei, erantzun nola erantzun hola Hau aurrera doa ezin da gelditu Gure kintza bakoitzak elburu bat du Azmotinko tinkoa daukagu aditu Zuen sistema bota, zampatu, zuntzitu Gatazkarako prez Bel beldurri kirrikan gaude iraganeko borroketan Ikasi genuen bizia eman behar dela gure ametzen alde eh, Gogor jotzeko unea da Herriaren amorrua proba dezatela Zuen bizitza erosoa ederra baita Baina menu osoa jan ondoren ordain du behar da Zuzen zuzen kaletatik Ekimenez berdinak esparru bakoitzetik Kantola Jendea ez da gongo zuetenik Irabazi edo hil Ez dago besterik erantzun Bere gezurrei erantzun Kolpeta irainei erantzun Agintariei